Сьогодні через несколько часов, їм буде двоє суток. Зараз, грубо говоря, 6 часов. І сьогодні в час ночі буде їм двоє суток. Вони вже, я бачу, попідростали, але наскільки я розумію, ого, ого, ого, Жевжик! Уже в таньки-матаньки устраиваешь. Уже бігає, вже он скакає. Їм саме головне троє суток перші. Якщо троє суток пропетляють, то вони плюс-мінус вже стають такі більш живенькі і більш такі вже і реагувати будуть, як вона лягає або вона встає. Но, коротше, що виходить? Так як і було, живих 18 штук, так і є. Тут один. І он другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Все, десять є. Одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Сімнадцять. Ну, должно бути 18. Може один під нею. Тю, я думав, це порося, це вухо в неї лежить. Машка, ну ти даєш. Я думав, це порося. Так, три тут. Три тут. І Чотири. Чотири тут. Є, чотири заповнив. Далі. Вон туди вже побіг п'ятий. Вон, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять є. Шесть, сім, восемь. Є. О. Дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять штук. Сімнадцять. Раз, два, короче. Тут уже пять. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Ну, вроде бы 17. А де ж 18? Должно быть 18. Маша, де 18? Ну все, все, все, не дергайся. Ну там під нею ж немає ніде. вроді би все все в порядку. Там ніде під кормушкою. Нема, нема. Тут. Ну з'їсти вона ж його не могла. Так, а ну. Тут три і там один. Чотири. Чотири є. Заповнили. Чи побігли туди, і там 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну от, вроді би я насчитую тільки 17. Ну, значить один під нею лежить. Получається, що так. Ну її то піднімати я не буду. Один під нею. Навірно. Он уже в туалет пішов униз. А то молодець. Попісяв і давай туди наверх. Ну, вроді би так видно, що не голодні. Ніхто особо із них не кричить. Ну як їдять, то вона як корме, хрокає, то, звісно, підкрикують. Чути навіть на дворі. Ну а так, вроді би все нормально. Що я зробив? Е, я їй наколотив хорошого корма старта. Старт для поросят, для маленьких і додав туди дві пачки сухого молока у цей стартовий корм. Вона сьогодні утром встала, те, що я насипав вчора, поїла, все кормушка була пуста. І ми її ще насипали, вона встала, нормально теж поїла. Це було утром. В обід, походу, я так дивлюся, що особо і не вставала вона. Ну я її зараз насипав вкусного, тобто должна встати. Вона то так підсипаєш її під е, її під голову, вона їсть. Ну вона не встає, щоб, я так розумію, пережива за поросят, щоб їх не подавити. Ну, тобто Вона підбере якийсь підходящий момент і встає сама і кушає. Вода є, корм питательний, хороший є, із сухим молоком, тобто все є. Ну і зараз я починаю замічати, це вже скоро двоє суток, ось саме менше порося. Ось. Чого ти до нього лізеш? Він не так самий малий. Так. І щось смокчуть. Ну це ж вона не качає молока, молока немає. Ну а так, якщо Якщо не вважати, що може бути під нею один, то всі живі здорові, бо там пишуть, як там поросята не томи. Ну а так поросята. Грубо говоря, всі живі здорові. Всі живі і здорові. О, о, о. А для вас я ніхто, як і ви для мене, да? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, біжи, біжи, біжи, все. И я плюю на закон, вы меня, лагеря. От уже вавки натирають. Некоторі. Оце ж б'ються за молочні пакети. Їх же не вистачає їм. Вим'я не вистачає. Всього Получається сосків 14, а поросятку или 17, или, ну вроді би я вважав 18. Більше ж не викидував. 4, 5, то есть 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. О! 18 штук. То я щось путав одного. О, вже бігають он там. Ну, ці дядьки бігають. Ну, все одно, хто крупніший, ті будуть більше пити молока. Хто менше, типа як... Ось. Вона виходить, е, е, всі йдуть хорошо в рості, а їй то не достається, вони як їдять, вони ж її отталкують, малу. І їй мало виходить. От вона і треться постійно біля мамкиної циці. Ну ще, друзі, я що думав? Я хотів хоча б так днів до 12, щоб вони більш-менш так були. Я потім їм поставлю предстарт. И предстар тоже так с молочком намешаю, еще плюс добавлю сухого молока, хорошего, малютки там чи чого. І щоб вони почали е, їсти. Якщо вони почнуть їсти просто ой-ой, гоцай он вже. Гоцалко, о, паш жара. Головне, щоб вони почали їсти. Начнуть їсти самі. Все, то вже дело не страшне. Корм є, кормить є їм. В цьому году пшениці вам набрав я. Так що не переживайте, їди вам син хватить. <laughs> Цілий вітер. Комок. Комок цілий з поросят. Да, Хтось вчора написав мене перший раз таке. Да, перший раз, так що багато. 20 поросят було. Одного вона придавила, а один вийшов е, в пакеті, виходить, в мішку. А Я думав, що вже поросят не буде. Ну він вийшов із містом і всього було 20. Що нам покаже її сестра Баронесса? Баранулька не знаємо, що буде, я теж покажу, він, грубо говоря, тут осталась неділька до опороса. І подивимося. Може кого, якщо буде мало, може оцього, допустимо, шипздіка і кину, чи шипздічку. Хто ти така? Жевжечка. Жевжечку можна туди кинути. А таких жевжиків тут поставлять крупних. Іди сюди. Ну їм тут не холодно, бо не этот. Е, не йдуть під лампу. Я вже думаю, в мене все закрито було, я думаю, щоб сквозняків їм тут не було. Так вони отут і гасяться усі. Ідіть же ж туди, ні, то тут і, і труться. Ну, посчитав я 18, даже можем сейчас ще раз так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь есть, 8, 9, 10, 1, 12, 13, четыре, 15, шестнадцать, 17, 17. 17. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є сім. І тут вони всі. 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Фух, Та тільки щита було 18. Ну десь один чи закублюється, чи ховається, коротше, непонятно. Ну а так вони, бачите, хто спить, хто он гуляє. хто що робить. Мухи, звісно, всі прилетіли сюди, бо тут лампи для обогріву. Віка, їх 17 чи 18? 18. Я один раз посчитав 18, а, а це посчитав 17 опять. Сейчас последний раз пересчитываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Де 18? Вот де 18? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Семнадцать насчитую все. Може під нею один. Все, все, все хорошо. Все хорошо, Машуля, все хорошо. Вот тут вони сейчас усі. Правильно? От і считаємо. Ось один, кнопа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Значить вона одного придавила. Ти считала, вважала, що утром 18 був. 18 було. І що під нею ось один лежить? Ні, ну понятно, що хто. Ну я думаю, та все може бути, так? Да? Так я считал 18 було. Ось я даже сьогодні считал. Ось тільки що. Ролик знімаю і считав 18. Тут нема. І мух тут не потравиш, бо малі поросята, думаю, зачем тут травить мух. Зараз спробую їй навіть сипнути, може вона розходориться і буде їсти. Зараз. Тут в сараї жарища неймовірно. Маша, на. Машуля. На. Кушай. От, я наложив тобі. От, вона їсть і хорошо їсть, но не встає. Ну, в определенні якісь моменти встає. А так, бачите, їсть хорошо. воду п'є. Ти вважаєш, так? Може під нею одне, я думаю. Ну я теж, я считав, один раз я посчитав, ось ролик знімаю, посчитав, що їх 18. Ну зараз вважати. 4, 4, 8, 9, 10, 11. Ну, 18. 18? Вот прочитал. Там 4? 4. Все, вот и 4. Он... покажите 4. Тут 4 есть. Вверху 2, 6, да? Да. Ось 7, побег, он 7, 8, 9, 10, 1, 12, 12, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Зараз вообще 16, значить. Коротше, це. Ось дивіться, як спить. О, дай покажу. О, дивіться, як спить. О ситку взяв і спить з неї. Заняв, щоб ніхто не не заліз. А Це ж так сплять вони, тільки чуть-чуть ближче, а вона лягає. І якщо так сплять, тільки з тої сторони, з другої, де в неї спина, і все, йди сюди, малий, пошли ти. О, він ще й самий крупний, іди сюди, ось і лягай тут. Ось, лягай спи. Вон, вона то їсть. Вони зараз його розпробуємо, в неї в кормушці такий самий, вкусненький, з молоком, поэтому буде, я думаю, встане. Ну, вона утром їла хорошо, да? Вон уже б'ються ті, граються, бігають, скакають. Ну ще сутки вони більше оживуть і буде все чики-брики. Ну витягни оттуда голову. Чого ти туди? Чого ти її туди засунув? а? Ну чого? І той схвитилось. Аматор. О, дивіться. Копія аматор. Очів це цей похожий на аматора. От іди ж туди під лампу спи. Ні. Оце сплять. Вона, я запомню, достаю. Оце ж вони сплять, де попало, бо їм тепло. Надо вікно, мабуть, відкрити. На, Маша, я тобі наоборот двигаю. На. Я ж то не буду тебе з ложки кормити. Отак. Ну встань, нічого страшного, якщо ти встанеш і поїсиш. Не бійся ти за них. О, а ці тут. Ой, тут, ага, вже повиростали. От що ти трясешся, йди ж туди. О, ну, ну, ну, отак, отак, отак. Оп, о, там і лягай. Там тепло і все. О. Це опять тут спить. Ні, ну то понятно, що ганяти вже їх не будеш. Так, він прям сицькою спить щоб ніхто не забрав, вдруг мамка буде кормити, хрупне і вони. І не встає, щоб не придавити, мабуть. Тут у нас розборки в маленькому Токіо. А ну, так. Коротше, друзі, показав, от читався, а то багато хто переживає, пише за поросяток, як там вони, чи подавило, чи не подавило. Ну отак. 17 чи 18, не знаю, але ну, думаю 18, бо нема. Судя по всьому, не може бути під нею порося, вона б його толкнула. Ну, Навіть 17 це теж добре. але ну, було 18. А як було 18, якщо я не можу їх насчитати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот сейчас беляней 12. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать есть. И ось 4. 14, 15, 16, 17. Ну, получается только 17. Посчитай. Медленно посчитай. Что? Ну, а ты что? Считала? 18? 17. Ну а де ж 18 дівся? Може і придавило, да? Може лежить отут, а де окос закінчується. Ну, коротше, живенькі. Всі живенькі, всі здоровенькі. А так, друзі, всім спасибо за внимание. Хто з нас скільки штук. Ну, показав, розказав. Буду так виходити на связь, показувати по поросятам. Нема там у неї порося. Унизу. Машка, нема в тебе там порося знизу. О, Зараз буде їх кормити, а це вже наче нахрюкать буде кормежка. Ладно, друзі, всім пока.